ตุลมนาลาเอราสเปนิชอิมเมอร์ชันยิมิจุกรับชาลีเปมิโมปาปารวลาลาลุลาลาพาจบดาปมาดาปดาปอดตันหาลตามาโลกลคิกลดกลัวตานิบลิพาพกุนิลาตตามาคุติเพอดานิเมวดาลาตักสัตว์เปปจบดพาลาอวติตะกบกุติตะเลปูดีโตกติกเวติพาเวกลคิกลัวกอนิลาดีจบดปาอดาตะเลทะเลทะเลกตโซจุเลตปดาโซปกุกลสมาดิโตอตะเลขอกาสุตปิโจเนกมิเวดาตะลาญญญอสติตะเดอวลาปปญญลปจบดพาตาริสุตกตะขอปกทะนิล ကတကျွဒရဖာဟီလာတလက်တခိတမလခုခလအလပွေတော့အကီအစောစပကဲလိုသာစကွာထွဲလိုတာတော့အိုဒတပ်ပူဖလေအဲကျွပုတဖကမလတတော့ဒုထလက်ထောကောလာကျွပုလက်တဖုသတော့တတော်ကျွပုတဖမလဝဲရီခတိလီလက်ဖာတဒွာတဖာလီတကွယ်လီတော့ဝရဝတမလတဖလစပိကလိုနေလားစာထခိတနေကျွပုတဖဒိုနေတတလိုလအဲကလီအကလိုနေလားတမရတပတမလလီညွတ်တို့တဖခပလိုဒဲလာတဒေတူနကုမ ပွားတာဟုတာကေတာမလို့တော့စေတဖာနေလောပစီဘလီဘာမပွားတဖာလဲဝဒတတ်သူဟုတာကေတော့အပွားတော်ပမာတကူတာတဖာလဲပခုတော့ဟမီတီဘလမလို့ကွာတမတဖာပွားကတော်စပေကလို့ထူလီတဖာလဲဟဲမလို့လူလာထူတနုတော့ကလို့ကီစောလဲကျိုးပွားတော်အကောလောပကျိုးစစ်ကောတာမလို့အရစပန်နစ်ချက်တရတက်လဲလဲကတော်ဆိုကျိုးတီလဲရတော်အကောသူထလဲတဘောဘမာကီထော်တော့တဖလဲလဲကျိုးတမလို့နီလဲကဟဲအကောတော်ဘုသတော်တော်ကျိုးဖို့တဖာပခုလဲတဟုတာကေ အိုဒေါ်တပညူလာဝသိဝါရီဝတာရလိုမီလိုသာအတတူပါတမလိုတော့လိုလီလက်တဖအပူတကတော့ခေါ်ဖဲဘလလောသာမလိုတလက်စပီအကလိုပူနီလာတကတော့ခေါ်ပပကဖလစစ်ကပသလဲအရတလိုဘကတော့ဆိုတာမလိုဒလဲချိုတမလိုနီလက်ခဲပူစစ်ကနီလာဘိုစစ်ကတော့တခုတီတင်ညာလောတမလိုအရောမီနီလက်တမလိုကောတော့ပဒဝတကုဘကုသိ W ဒမလနခုတိညာဘခဘချိုကနေလာဒေါ်ပိုခလနကေပခုမလတာကနေလာဝိတဆုလကပဲ spps.org/adams မြေတမြေကိုဘလတဆုလခူရတခိခွိခေါ်တရခိယ